Good morning, Mr. Lynch, su Mr. Buster, maestro, o semplicemente David. Lynch, ah, sì sì, eh, quella sta... Beh, adesso le mostrerò la mia colazione quotidiana in onore a lei e al pensiero di un weather report di qualche giorno fa, adesso non ricordo esattamente, in cui ha pensato anche, oltre alla cioccolata, anche ai biscotti con le gocce di cioccolata in suo onore. Tra l'altro poi li mangio sempre io, farò vedere anche questi biscotti italiani che consiglio assolutamente. Have a great day, him, all the people who follow the channel and the reports. Again, have a great day, him, all these people and everyone too. Mm-hmm. Mm-hmm.